Kumas isog emang migo, part 1.

Uy, mana mo natin eh. Awa mo. Namus kang dito, Rio. Nabago lang <laughs> yung ubot. Katawan na. Katawan na na. Iuli na mo. Kauli na. Awa na. katawag. Mga kuhil, tawag ah. Wala kay paki. Uli na mo. Sige, awa mo. Nabul. Nabul. Teritoryo ah.